Els teus ulls m'estan mirant. Mon endins si vull la sang. Sent les mans tremolar. Quan tu saps que no tornarà. amb carícies amb la distància les paraules que s'obliden has de ulls bé que el foc que m'empenta has de ulls bé que el foc que em cremarà No de victoria, la de papel y un calor que quemará Tot el temps que t'he somiat, tot el temps que t'he lluitat, aquesta nit ets a la vora. I si et perds a la foscor, on no hi ha sud, no hi ha nord, nosaltres som sang i sudor. Som el vent que et portarà, som la set que mai